Ech si mat de Bugee komm, déi hu misse lueden an alles, mee déi war, déi waren alleguer esou evident tiptop. Dat war eben d'Liewen esou, ne? Meng Mamm hat sech bestuet, war eng Scheedung ginn dee Moment, an do waren nach fënnef Kanner hannendru komm, ech war den Eenzegen vum Eeschte bestuet. Naja, Papp, a mat 18 bass du an d'Minière komm. Firwat konns de net virdrun an d'Minière ufänken? Well ech war ze jonk. Well ganz am Ufank hu si déi mat 18 Joer geholl, ne? Awer et waren zwou Accidente virkomm, deen een, deen huet d'Bee verluer, de Phil Michel, an deen aneren, de Conto John, deen hat och d'Been An do sinn ech Buggie siche gaang, op all Chance fir esou vill, an do si mer rausgefuer op Bockasser, ne, an déi getippt, an dann erëm eran, fir de Schantesch erëm mat dem Buggie ze, datt si erëm Buggie kréien, fir ze lueden, ne, an dat war de ganzen Dag esou. Mä si, loosse mer soen, sechs Mol, nee, fënnf Mol eraus an eran, eraus an eran mat den, op Concaster, ne? An dat war eben déi Schicht. An dann mol zu Albert Swod, hu mer opgehalen, hunn d'Leit geholl an da si mer erëm, erëm erausgefuer, ne? Déi waren am Zuch an dann erëm eraus. Concaster, dee war op, um Duel. Dat war eben esou, ne? An d'Schicht war séier erëm, ne? Papp, wéi bass du dann op eemol vun Approcheur op Maschinist komm? Also, de Maschinist, dat war een, dat war ee vu Péiteng, de Gilles Jean-Pierre. A mir waren, mir waren dräi, dräi Joer banneneeng si mer gefuer. An op eemol huet hie d'Pensioun geholl, ech hunn awer d'Plaz direkt kritt. An dunn ech getippt op Go Castle do op, allez erëm ran. Ab wéi s du Maschinist wors, do hues du awer nëmme bréicht et Buggien unzehänken. Ah nee, nee, nee, nee, ech hat en Accrocheur. An den Accrocheur, dat war e Schoulkolleg, do si mir esou gutt, gutt matenee komm. An dat huet vill gemeet, he, ganz vill, well deen huet gefollegt, wann ech eppes gesot hunn, an en huet och alles gemeet. Dat war e Schoulkamerod, Stëmmt dat dann, dass. Do ass ech en aner, hä? Stëmmt dat dann, dass Dir den Café mat der Resistenz vun der Maschinn hat? Ma sécher, mir musse d'Fier op d'Dénge wiermen, hä? Wat hat de mat der gemeent? Ech hat eng Heizung ënner d'Been, mee ech konnt mäi Café net drop man, hä? Mir hu emol gesot, d'Leit hu jo op de Wagger gewaart. Ma dat ass sécher. An dofir konnt Der Iech och net ëmmer un d'Virschrëften halen. Nee, ech hu missen direkt eraufueren a dat war, loosse mer soen, op aacht Stonnen, dat war keng aacht Stonnen, nä, mer sinn um sechs Auer eragefuer an dann um, loosse mer soen, viru siwen Auer erausgeflunn, mä da huet eng enger, jo, dat huet misse klappen. Dat heescht, Vitessevirschrëfte konnt Der vergiessen. Mä du hues mol gesot, dass Der ëmmer e bësse méi séier gefuer sidd, wéi eigentlech erlaabt war. Dat war eben esou. Mer hu missen esou fueren. An eng Kéier hat ech op eemol den Direkter, de Flesch, an den Erpelding, dat war den zweete Chef, an déi, jo, déi hu missen erakomme mat mir op d'Maschinn, hè. Jo, ech si gefuer wéi soss, hè. Ech hunn net Minues gefuer. Op eemol De Flash, deen huet d'Fotograf erausgezunn, an huet gesot, A wat sot, e fuert méi lues? Ech gesot, Här Flash, ech muss esou fueren, soss kréien d'Leit keng Waggon. Bon, ech sinn e wéineg méi lues gefuer, dat ass jo normal, hein. Mee hien hat awer direkt Ech war laang genuch am Déngen a bon, ech war net besser wéi en aner, déi aner déi hunn och misse fueren, mee ech hunn awer misse méi Gramme maachen, jiddwereen huet sengem gemeet. Mer sinn um Kokasse komm a mer hunn net laang misse waarden, si hunn et jo gewosst déi aner, Allez, hop, lass mir se egal. Mee dat war eben esou. Hutt der déi Zäit extra Formatiounen kritt, Schoule gemaach fir d'Job de Maschinen ze léieren? Nee, nee, nee. Ech sinn elo ee Joer sinn ech am Tagebau gaang, dat war baussen, ne? An do sinn ech ugeléiert ginn op d'Maschinn, dat war en alen Diesel. An op eemol no engem Joer, do sinn ech op elektresch Maschinn komm. Mee awer An dat war sou e Jean wéi um Tirbucher, wou mer misse fueren, ne, erof. An ech hat siwe Stéck, siwe mol néng Tonne hannendrun. An op eemol ass eng Brems futti gefuer a fort. Ech sinn aus der Maschinn gefuer, gesprongen, ne, An d'Maschinn ass, loosse mer soen, d'Kéier an den Hond ass de Reihei. An do war d'Butz. Du hues mer och erzielt, dass de eng Stonn geschafft hues an 8 Stonne bezuelt goufs fir de. Dat war, wéi mer de Cabinet geschott hunn. Dat war normal, ëh. Mir hunn de Bidon geholl an dann an d'Baach geschott. Geschwenkt an dann och ëmmer anescht. Dat war hei eng Stonn bezuelt, loosse mer soen, aacht Stonne bezuelt, eng Stonn geschafft. Dat war interessant. An do war awer och een, deen hat sech jo gutt geekelt. O jo, mee dat war een, dee konnt, dat war ee vu Péiteng aus, dat war de Maschinist virdrun. An dann natierlech, hien huet en ni genuch kritt. Bemol wullt deen och d'Cabinets ausschëdden. Da hu ech gesot, Jean-Pierre, ech elo, da komm mat, Wéi ass mat de Maschinne fäerdeg? A wéi mer mat mengen op d'Baach komm sinn, hu mer missen alles auslueden, alles o tippen an am Waasser, also eng Kéi ass e mat ga, do war driwwer, hahaha, 't war awer net net schlëmm, ne? Eng Stonn geschafft an aacht Stonn bezuel, Na, dann do wat gutt. Hutt dir och bestëmmt Bärbelendag gefeiert? Dat ass sécher. Do war, do war eppes. Ha! Also, ech sinn als Maschinist an den Accrocheur, mä looss mer soen, um eng Auer mëttes si mer net méi gefuer. Mit Minuten hun ech los mo so Branntewäin an Nike, also do hate mer net mer sin net gefuer dee Moment, ech schon seit net méi. Bah los mo soen wann elo de Barbendag elo moar wier, da hu mer den Dag virdru gefeiert ne, mee wann elo wanns dee Moment den Fir de Bois huet da geschafft, bon, do hues de geschafft, du hues och, hahahaha, ma do war ech jonk, do hat ech nach, loosse mer soen, 20 Joer, 20, 21, hein, och. Du hues mer och erzielt, dass dir d'Rate gefiddert hutt. Awer natierlech, well si hunn ëmmer gezielt, d'Rate gi flott lafen an d'Minière, dat ass net wouer, Mir hunn d'Rate gefiddert, mä wann eppes elo, loosse mer soe geféierlech war, d'Rate si fortgelaf. An dat hu mer, mir hu kee Rat elo, loosse mer soe geschluecht oder sou, nee, nee, nee, nee, déi si gelaf a fäerdeg. Mä res war, si sinn op Dénge wou mer Kuch schiessen, do si se komm, mer hu se awer ni, nee, well dat war eng Sécherheet, eng Sécherheet fir d'Mineurs, ne. Wéi has de emmer gesot, wann d'Rate lafen, da laf mat, war et esou? Ah, jo, jo, wat looss mer soen, ech hat dee Déngen do net, well ech zwar, ech si mat der Maschinn gefuer do, ech war net an d'Schantechen, ne, mee d'Leit, déi do geschafft hunn bannen, déi hunn dat emol gezielt, ne, hunn emol gesot, d'Rate, déi bleiwen do. Ech kann net Klo vun de Pei, well et sinn der vill déi op d'Schmelz geschafft ginn an déi ni sou vill bezuelt gi wéi mär wann en dann he. Mä hues de dann méi als Accrocheur oder méi als Maschinist verdéngt? Als Maschinist, sou normal, ech hat jo vill Verantwortung he, well d'Leit dobannen déi hunn jo op d'Bugé gewaart, Ech si se siche gaang, déi war voll. Jo, ech hunn och misse warde fir ze lueden. Bon, ech hu misse kucken, datt ech menge Leit d'Wagone kritt hunn. Dat war meng Aarbecht. Maja, Papp, wéi s du d'Pai kritt hues, du hues se bestëmmt net esou iwwerwise kritt wéi mir haut iwwer de Computer. Wéi ass dat dann ëmmer gaangen? Ma mer sinn d'Pai siche gaangen op de Büro, wou mir elo Ah jo, dat war eben esou. Dat heescht. Ech hat keng Fra, ech hat meng Peitsch, meng Mamm huet se kritt. Dat heescht, et huet gestëmmt, déi Zäit op der Schmelz an op de Minnen, Kach, déi wousste wéini d'Schichte fäerdeg woren. Jo, dat sinn der. Also, ech weess net, wat elo iwwerall esou war, mee bei eis, dat war eben esou. Dat heescht, d'Caféen hunn da bei Schichtwiessel d'Plateaue virbereet mam Schnaps, mam Béier an d'Leit sinn direkt dohinner gaangen. Ah ma dat ass sécher.